つくんで緑色のが映ってるんで、はい、ではそんなわけで最後いきますかはい思い残すことはないですか大丈夫ですはい <laughs> では最後の一曲いきましょうかはい、はい、エンジュロです の自分が好きなのは何度転んだ落ち込んできたから数えきれない涙の跡ああ一つ一つに意味があるのだろうそうと陰で 守ってくれた人忘れない一人きりでは生きられなかった走れ走れどこまでも傾きな姿輝きこのエンドの希望への道走れ

くなったあなたと出会った場所思い出がいっぱいこの街ああ一つ一つに意味があるのだろうそっと陰で見守って押された日迷わず く前に進むと地った走れ走れどこまでもひたむきな姿輝きこのエンディングを 走り続けてる君はいくつの奇跡を知るだろう霞の運 ますありがとうございますそれは